thank you Kalindi sever yarım Hayra düştün ey dilda arindi Hoş kalindi sever yarım Hayra düştün ey dilda rindi Bihiştin huri gılmanım Hara düldin dilda rindi darindi gözden bilar ko'zidan g'oyib Bizi to'ngib gözden qilar yüzün yırtıp saçın yirtib sen çıkma gül azar indi. yuzing yırtıp saçın yoyib sen azar azarindi kraldır Anan şadır Nazifadır Allah'dır Karayır bir ejderhadır Bir gün yutar kelar hobur bir kun yutar umar indi Aman çek Mayıl yüzü Yaş geltirme Kara gözüme Nikavım çekme Gül yüzü Yaş geltirme Kara gözüme Yem bir gün İkimize nasip etkeydi darindi Yem bir güne ikimize nasip etkeydi darindi Zörecan işitme alışım iki dünya bargil ab aşığım, sam ulaysan g'amxor endi bir jo bir yilay ob oshim sam ulaysan g'amxor endi qiyomat gün ikkimizni nasib etgan diydor yağmur gün zaman nasip etgaydi da